se kaksi No niin, päivää kaikille. Mun nimi on todellakin Osman Kloffi, että mä toimin Vuosaaren paikallisyhdistyssihteerinä sekä kansallisten yhdistyspalveluiden puheenjohtajana. Tämä tota, aloite, mikä nyt hyväksyttiin tuohon Rovaniemen puoluekokouksen, se lähti sellaista ajatuksesta liikkeelle, että mitä häiritään niin kuin, <clears throat> suoraan sanottuna kieliapartheid, jossa eri kieltä puhuvat niin laitetaan oikeasti eri taloihin. Ja he eivät saa olla niin kuin yhteyksissä. Että mä en oikein ymmärrä, että onko siinä ruotsin kielestä niin pelottavaa, että se, että se jollain tavalla niin kuin saastuttaisi nuoria, jos, jos suomen kielestä ja ruotsin kielestä olisi niin kuin samassa. Että onko se niin kuin vähän sama juttu kuin tyttö- ja poikabakteerit? Oh. Sitten Yrjö. Niin. Terve. Sopii kai, että sinuttelen tässä. Joo, toki, toki. Terve, tervehdys minunkin puolestani. Tosiaan Kokkolasta jossa, joka on kaksikielinen kaupunki. Siellä on 64 000 asukasta ja 13,5 prosenttia on ruotsalaisia. Oma taustani on pitkä koulualalta. Olen ollut tuntiopettaja, laasteen rehtorina, lukion rehtorina, myöskin tehnyt tietynlaisen esiselvityksen maakuntaliitolla keski Ja tämä Ruotsi-kysymys on minun historiassa pitkän aikaa sitten alkanut kehittymään siihen suuntaan, että, että tämä ehdoton Ruotsin suosiminen lainausmerkeissä on niin kuin kärsinyt kyllä inflaatio. Ja mä toisin esille tähän alkuun kolme asiaa siis yleisesti ja sitten vielä tiettyä terminologiaa. Me olemme tosiasioiden käsittely otettu kokoomuksen tällaiseksi yhdeksi valtakunnan alueella vaikuttavaksi tullut toinen asia, me olemme tulevaisuusysteilyllä, merkittävä asia. Ja eilen ainakin yhdessä tilaisuudessa niin Katainen mainitsi tämän innovaatio iäkkäämpien ihmisten osalta. Oikeastaan kaikki nämä asiat liittyvät sillä tavalla Suomen tulevaisuuteen, että ei riitä, että me puhumme pelkästään kieliasiasta. Tämä koskettaa kokonaan meidän varhaiskasvatusta, peruskoulua ja jatkoa eteenpäin kolme sanaa. Sivistys. Ansiokkaasti nuorten aloitteessa puututtiin siihen, että meillä on vanha käsitys, onko se 60-luvulta, 70-luvulta, sivistyskäsite. Ja tänä päivänä, jos ajatellaan, niin en enää kyllä hyväksy tätä käsitystä ja ehkä monet muutkaan eivät sitä, sitä sisäistä sillä tavalla, että jos sen perusteella nuoria koulutetaan, niin meillä on jollakin lailla vinoutunut tai jämähtänyt tämä tulevaisuusajattelu. Ja sitten kolmas asia on oikeastaan tämä avoimuus. Äskettäin julkaistiin kansainvälinen tutkimus avoimuudesta. Suomi sijoittui muistaakseni yksi kolmas tai ainakin viiden parhaan joukkoon. Ruotsi oli kolmas kyseessä. Ja nyt jos ajattelee Suomen tilannetta, niin aika erikoista se, että Kokkolassa on, on ryhmiä, jotka eivät tule toimeen suomalaisten kanssa. Yhden esimerkin tässä kerron ja sitten voin lopettaa tämän ensimmäisen puheenvuoron. Meillä on homekouluja, kolme kappaletta, isoja kouluja. Sieltä piti siirtää oppilaita sitten väliaikaisiin tiloihin siis sijoittaa ja niitä tiloja voi jouduttiin vuokraamaan. Ruotsinkielisen koulun rehtori ilmoitti, siellä oli luokkatiloja tyhjänä, että sinne ei voi tulla suomenkielisiä ryhmiä. Ja esimerkiksi mä istuin osaston kokouksessa, mä suutuin että on se nyt sukkelaa, että ei kaupungin tiloihin, koulutiloihin voi suomenkielistä ryhmää viedä, että me maksamme vuokraa jonnekin. Ja se sitten on kyllä lauennut että siellä on nyt kaksi suomenkielistä ryhmää. Mutta että tilanne on aika erikoinen, kyllä me tarvitsemme muutoksia. Olisin kuullut sinusta kysyä tota, tuota, Käydäänkö ensin tämä tota, kierros läpi niin- ja sitten lähdetään. Eli tuota, annetaan tuonne Samulille puheenvuoro, miltä se Vammalan seudun ruotsinkielinen tuota, tilanne vaikuttaa. Ole hyvä. Niin, tässä on <clears throat> tässä keskustelussa tullut jo vahvasti esiin sekä aatteellisuutta että osaamista, joten mullekaan jäi sitten lähinnä pragmatismi itselleni. Tuota, äh, mä toimin, mä olen perheen isä umpisuomenkielisessä Sastamalassa ja meidän kuntamme haluaisi kehittää erilaisia kielikilpailuvaihtoehtoja kouluun, koska meidän pitää kilpailla muiden kuntien kanssa oppilaat, niin saadaan omat oppilaat, oppilaat edes pysymään omassa kunnassa ja toisaalta toimii yrittäjänä nyt lähitulevaisuudessa varsin monessa kaupungissa Suomessa. Ja mua kiinnostaa erityisesti sitä kautta, että mikä meidän työvoimamme kielitaito tulevaisuudessa on. Eli mä koitan pohtia tätä kysymystä nyt ihan puhtaasti käytännölliseltä kannalta, mitä mä haluan lapsilleni ja mitä mä edellytän työntekijöiltäni. Joo, sulla oli joku kommentti, niin ole hyvä. Joo, mä no tota, äh, sun nykyinen, kun sä kysyit tämän, äh, tämän asian, tota, äh, että pitääkö, pitääkö oikeasti paikkansa, että tota, äh, siis rehtori niin näki sillä tavalla, että samaan rakennukseen, niin kun näillä Suomen koululla on niin homeongelma, niin hän näki sen niin, niin, niin merkittäväksi, että ei saa suomen kieltä, suomen kieltä puhuu ja tulla oppilaat tuoda ollenkaan niin samaan kouluun pois homeen jalosta. Kyllä, nimenomaan näin. Ja, ja yksi jäsenryhmässä puolsi tätä rehtoriratkaisua, että ei voi sekoittaa suomen kieltä puhuvia ja ruotsin kieltä puhuvia. Eli, eli hän ymmärsi täysin tämän rehtorin esitykseen. Siis voidaanko me tästä joku vetää sanon johtopäätöstä, suomen kieli on niin kuin vakavampi äh, terveydellinen ongelma kuin äh, homeitiet? Jos multa kysyt, niin, niin minusta, minusta täytyy äh, hiukan ihmetellä oikeastaan koko suomalaista systeemiä. Meillä on 95 prosenttia suomalaisia, vajaa 5 prosenttia ruotsinkielisiä ja heistä suurin osa osaa suomea. Ja meillä edellytetään sitä, että, että palvelut täytyy saada ruotsinkielisenä. En ymmärrä sitä, että 95 prosenttia koko maan asukkaista on luettava sen takia ruotsia, että tätä 4-5 prosenttia voidaan palvella, josta osaa jo hallitsee suomen kieltä. Mulla liittyy tähän sitten muutamia esimerkkejä muitakin. Näetkö sillä tavalla kuitenkin, että se ruotsinkielisen palvelu on tärkeää? No, kaikkien meidän kansalaisten palvelu on tärkeää. Mutta yksi kansanryhmä vaatii sitä siis, että kaikkien on hallittava kieli, jotta he kaikki tavallansa voivat palvella. No, en mä voi sitten välttää sitä, että mä kerron, kerron näitä suuntautumisvaihtoehtoja. keski maa oli ongelma näiden suuntautumisvaihtoehtojen, kun puhuttiin näistä? Nyt puhutaan siis tämmöisestä yleisölle tiedoksi, niin ELY-keskus, ja TE-keskus, tämmöisestä väliportaan hallinnon suuntautumisesta, johon kytkeytyy myös kielikysymys. Niin, Sä voisit sen niin kuin lyhyesti Joo, tässä ja, kertoa. Ja Keski-Pohjanmaalla tilanne oli se, että kun meillä on valtuustossa ruotsinkielinen ryhmä, niin Kokkolan äh, asia ajettiin niin, että ruotsalaiset kokoomus oli myös niin sitä mieltä, että mennään Vaasan suuntaan, eli ruotsinkielisen suuntaan. Mä olen henkilökohtaisesti samaa mieltä, olen vieläkin, koska se oli vuorovaikutus, asiat oli hoidettu näin. Mutta sitten toiset ryhmät vetivät sitä äh, Oulun suuntaan. Ja se oli ongelma, valtioneuvosto ei pystynyt sitä ratkaisemaan. Tehtiin sellainen väliaikaisratkaisu, että näitä pohjoisen yliopistokoulutettuja henkilöitä, niille annetaan opetusta hallinnollisessa ruotsin, kielen, kielessä. No, heitä koulutettiin, niin sen jälkeen asia tutkittiin ja todettiin, että eivät he osaa, eivät he osaa riittävästi ruotsin kieltä, jolloin se ratkaisu sillä perusteella tehtiin etelän suuntaan. Mutta Mä olen keskustellut tästä asiasta äh, kasvatustieteen, äh, siis Jyväskylän yliopiston äh, yliopistokeskus on Kokkolassa ja siellä kasvatustieteen Mer, Mer ja Meriläisen kanssa. Ja hän toi tämän asian, että he ovat ihmetelleet sitä, että miten voi olla niin, että korkeasti koulutetut eivät kypsy palvelemaan ruotsinkielisiä. Miten sitten voivat peruskoululaiset, joissa 9. luokalla vaatimus on esimerkiksi puhetaidossa, 9. luokalla peruskoulussa alkeellinen puhetaito, ja hän käytti ilmaisua, se tarkoittaa sitä, että peruskoulun edellytys tai vaatimus on, että he osaavat ja Heter Peter, ja se on siinä. Samuli on pyytänyt kommenttipuheenvuoron, ja on hyvä. Joo, siis musta se oikeastaan jo perheen isänäkin hirveän keskeiseltä kuulosti se, että saavatko suomenkieliset ja ruotsinkieliset lapset leikkiä yhdessä koulupäivän aikana. Meidän perhe on täysin suomenkielinen. Jos me asuttaisiin kaksikielisessä kunnassa, mä toivoisin, että mulla olisi mahdollisuus laittaa lapseni sellaiseen kouluun, jossa on yhdessä mahdollisimman monenkielisiä lapsia, siis suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä, jossa lapsi voisi luontevasti oppia ruotsin kielen ihan pienestä pitää. Mä olisin siinä mielessä ehdottomasti pakkoruotsin kannattaja, että mä haluaisin pakottaa lapseni opettelemaan englannin, ruotsia ja monta muutakin kieltä. Me ei ehkä tarvita sitä järjestelmässä, mutta jos mulla olisi mahdollisuus tukea omien lasteni kielen oppimista kielikylpyjen kautta, niin se, on se, se tuntuisi meidän perheelle paljon luontevammalta ratkaisulta. Mä oon itse eh, ehkä sitä kaikkein tyypillisintä peruskoulun ja lukion käynyttä 70-luvulla syntynyttä porukkaa. Mulla ruotsin opettaminen aloitettiin minulla seitsemännellä luokalla. Mä oon kirjoittanut ruotsin ja työskennellyt ne ensin 4-5 vuotta organisaatiossa, jonka pääkonttori oli Gotlandissa, Visbyssä ja sen jälkeen ruotsinkielisessä suomiruotsalaisen suun omistamassa yrityksessä Suomessa ja se minun koulussa ja lukiossa oppimani kielitaito ei riittänyt siihen, että olisin voinut luontevasti kuulua porukkaan kahvipöydässä viispyyssä. Hyvä asia, että me saatiin hoidettua hyvin englanniksi, mutta sitten kun töiden jälkeen istuttiin alas, niin mun kielitaitoni ei riittänytkään siihen, että olisin kuulunut porukkaan. Joten jos mulla olisi mahdollisuus tukea omille lapsille, niin sitä vaihtoehtoa, että he oppisivat sellaista käytännön keskustelemisen, vitsien kertomisen, leikkimisen ruotsin kieltä jo ihan pienestä pitää, niin he varmasti hyötyy siitä paljon enemmän kuin tästä nykyjärjestelmästä, täysin riippumatta sitten siitä, että kirjoittavatko he ylioppilaskirjoituksessa ruotsin kielellä. Nyt otetaan